na ibsurun Allah ya ce ta kaka za su gani da sai Allah ya sanya a shafe idan zamanin da ka tafi za ka yi saban Allah Allah sai ya sa a shafe idan sai ka zama kawo kaga sai ya kama fakamniya ka yi nan gurin ka yi nan gurin a gushe amma saboda rahamaniya ta Allah Allah ya kyale ka Allah bi shahiba idan Allah ya kyale ka me yasa ya kyale ka saboda ka tuba dama shi ai mai tausayi ne ra'ufin rahimun mai tausayi ne shi Allah sannan mai jin kai walau na sha'u Allah ya ce da so lama saka namu da sai mu shafe su su yan adam alama kanatihim a bisa bigiran da suke sabon Allah ya sun ba kyau ha darasi ya sun ba shi da kyau zafi gare ta kwarai da gaske ko shi yasa malamai tsubu suke cewa ya sai sai an yanka hmm. eh <laughs> ba ta sassautawa ba <coughs> haka Allah ce da mun so kawai sai mu shafe su mu da su birrai kuma Allah ya yi hakan bare wani ce ai ba zai iya ba <coughs> Allah ya wa mutanen annabi dauda salam ya mai da su birrai to saboda haka Allah yake mana jan kunne masu zaben Allah Allah ta yi da na sowa sai in da ku birai sai in shafe ku kuna bigiran da kuke saban Allah fa masta da umriyan ba za ku samu ikon juyawa da baya ba za ku samu ikon shudewa gaba shine muriyan ku zarce ku yi gaba sannan kuma wala una, sannan kuma ba za ku iya koma da baya ba wannan shine abin da ake ta gaba kura baya sai suna cikin sabon Allah Allah ce da na so sai in shafe su ba za su samu ikon su shude su yi gaba kamar hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yukusafu awwaluhum wa akiruhum za a kizbe mutanen farkon su da mutanen ƙarshe Allah mana da kyau to me Allah ce malam ومن نعمره ننقص في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له na'am إن هو إلا ذكر وقرآن مبين wa man nu'ammirhu Allah ce in muka so fa wa man nu'ammirhu duk wanda muka raya shi nuna kisu sai mu sunkuyar da shi wata kira nan kusu wa man nu'ammirhu duk wanda muka raya shi muka ba tsawon shekara shekara gomiya tara zuwa shekara ɗari zuwa shekara ɗari da goma zuwa shekara ɗari da ashirin to kaga wannan an ba shi rayuwa mai tsayi to Allah ce duk wanda muka wa haka nuna kizo za mu tankwasar da shi sai mu tankwarar da shi kawai za ka ji ana ce a zahi ne a basir ne a ɗan kamo ne a wane ne wallahi talaka tsufa ne eh, in dai tsufa ya yi tsufa dole ka gama ya tankwara kin nan ayar Allah ce duk wanda muka rayu zai karo masu tsayi to za mu sun kuyar da shi fil khalq a cikin halitta za mu sanya halitta tasa ta zan ta zan wato ta tankwasa maimakon da halitta sha tsaye sai a maida shi ya sunkuya shi za ga wanda shekaru suka yi yawa za ga mutum bayan kawar da Allah ya mai sai ya karo kawa ta ta kan shi ba haka bane ba kawa guda biyu Allah ya ma idan shekara ta yi ta yi ta yi ta yi ta shura diwa sai ganka wata rana da kwajiri kana dogara kaka eh yau da lafiya gobe lafiya sai kana in babu kwajirin ta yi ba za ta yi ba diga kudan ko shekaru su yi zai sun tafiye kenan to wannan shikima ce ta Allah a cikin wannan shikima ta Allah abdullahi dan abbas ya ce kalibin jawusi ɗaya daga cikin malaman tafsirin ibn jawusi ya ce wal qadr bi zalika al-istidlal abinda yake nufi wadda wannan aya kawai dalili Allah yana kawai dalili ala qudratihi ta'ala bisa kudirar Allah madaukakin sarki ala masakil kufar yana iya shafe kafirai kama kaddara kamar yadda Allah ya gwada ala in insan bisa tankwasa mutum yadda Allah ya tankwasa mutum ya zama to ga yanan ya kangare ya za harima idan ya tsuwa to Allah yana da iko ya tayar da kai Allah yana da iko ya kashe ka idan ka kalli wannan aya Allah yana da iko haka da kai afala ta haƙiruna Allah ta shin kowai ‘yan adam ba za ku hankalta ba ku ga irin wannan bayani da Allah yake muku dalla-dalla yana jayo hankalinku me yake cewa malam wa ma lamna shira Allah ce ba mu sanar da shi manzo Allah waka ba wannan kuma dalili mutanen maka ƙure suke cewa ai shi Muhammadu mawaki ne sannan kuma suka ce ai ƙur'anin ma waka ne shi ƙur'anin waka ne sannan kuma shi annabin mawaƙi ne sai Allah ce wa ma ma'allam na shira ai ba mu sanar da shi waka ba wa ma yan bagila waka bata dacewa ma da shi manzo Allah hanyar mota daban hanyar jirgi daban manzo Allah bai baka ba da waki alqur'ani bai baka ba da waka da alqur'ani waka ne akwai masana waka ƙwararru hazikai wanda suke sun yi su irin jahiliya amma da suka zo suka ji alkur'ani da kawai suka ba da shaida suka ce wannan ba waka bace ba waka bace manya-manyan ƙwararru a kan waka surun irin su wato imar walƙais imar walƙais kamar ka ce shata mawaƙi ne shahararre a zamanin jahiliya irin su ɗarfa ibn al'abd mawaƙa ne fitattu na zamanin jahiliya amma dukansu suka ji alƙur'ani suka ce kai suka ce wannan zancen ba waƙa ba ne haka walidu bin mugira walid mugira iya daga cikin mawaƙa a ƙurashawa a garin makka ƙwararre ne akan iya waka. amma shi ma kansa da ya je ya saurari manzo Allah yana karanta suratu fusida. sai ya ce wallahi tallahi wannan abun ba waka bane saboda me alqur'ani bai baka ba da waka usulubi na alqur'ani babu wanda ya sai kama tsarin larabci mai kama zuciya sai Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya wanke manzo Allah ce wa ma allamna wa shi'ra ba mu sanar da shi waka ba wa ma yan bagila dama wakar ta dace da shi ba in huwa ai shi bai kasance ba manzo Allah illa zikirun sai dai gargadi ne ko kuma shi alkur'ani bai kasance ba sai dai tunatarwa ne wa'azi ne wa qur'anu sannan kuma shi qur'ani abin karantawa ne mubin sannan kuma bayani dalla dalla alkur'ani zai ma bayani warai dalla dalla dalla ko da kai dolan wani gari ne idan ana karanta alkur'ani wallahi sai ka fahimta duk yadda kai da dolanci in dai ana karanta alkur'ani in dai za ka tsaye da hankalinka tsaf wallahi sai ka gane wannan zancen akwai kama zuciya a tare da shi me yake cewa لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين نعم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لينظر بعدم كم بشير القرآن تيجي كريم من كان حيا وندي كذا انت mai zuciya mai kyau shine hayyan hayyan zuciya mai kyau kamar yadda abdullahi dan abbas ya abinda ake nufi hayyul kalbi mustanirul basira shine zuciya wadda take mai haske sannan kuma mai ganewa ai zuciya kala-kala ce akwai zuciya wadda idan aka hudu sako za ta gane kai tsaye akwai zuciyar za a hudu sako ta gane wannan sakon saboda haka zuciya ba ɗaya ba ce kuma ko koya karatu haka ne akwai mutumin da za a koya mai karatu zamani kankane ya gane akwai wanda sai an dauki tsawon lokaci ya gane wani mutum da ya biya alkur'ani sau goma sai ya hardace wani ya biya sau dubu sai ya kasa hardacewa me ya kawo haka zuciya ce ba ɗaya ba wani da ya dauki hadisin manzo Allah ya karanta sau goma ko mun tsaye shi ya hardace wani sai ya karanta hadisin manzo Allah sau ɗari sai ya kasa hardacewa zuciya ce ba ɗaya ba akwai zuciya wadda take safiya mai kaifi